السلام عليكم مرحبا بكم في قناتكم قناه سوفي شانيل اليوم بغيت نشارك معكم واحد العجين للحلويات نتاع العيد اللي غادي ينفعك في جميع الحلويات نتاع اللوز اولا القوقاو اي حاجه ديريها كيطوع في اليد نتمنى انكم تبقاو حتى الاخير ديال الفيديو ومشيو مباشره للمقادير السلام عليكم مجددا كيف ما سبقت وقلت لكم هذا العجين اللي كينفع لجميع الحلويات كيطوع في اليد رائع واحد الطريقه ما غتصدقوهاش يعني غادي ينفعكم بزاف نتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم بالنسبه للمقادير كنحتاجو 400 غرام نتاع الدقيق الابيض كنحتاجو كاس ما يعادل 150 مليلتر نتاع ماء الزهر عفوا 125 غرام نتاع الزبده لينه اللي غتكون على غرفه المطبخ هنا احتاجيت المسكه الحره اللي طحنتها مع واحد الملعقه نتاع السكر صفار بيضاء والقليل من الملح يعني هادو هما المقادير ودابا غادي نمشيو الطريقه اللي غادي نصايبو بها العجين ديالنا بالنسبه للطريقه اول حاجه غادي نبدا بها غادي ناخذ واحد البول كبير وغادي نوضع فيه الدقيق هنايا عندي 400 غرام تاع الدقيق الابيض غادي نضيف قبيسه تاع الملح باش انه يجي زوين كذلك غادي نوضع الملعقه تاع السكر اللي فيها اللي طحنتها بالمسكه الحره تقريبا ثلاثه ديال الحبيبات صغيورين غادي نخلط العناصر جيدا وغادي نضيف صفار البيض وغادي نمجز العناصر جيدا بالنسبه لهاد العجين غادي ينفعك في جميع انواع الحلويات نتاع اللوز اي نوع ديال اللوز كيجي به تاع القوقو كذلك يعني حاجه اللي غادي تعتمدي عليها في هاد العيد كيف ما شفتوا معايا كيف بعد ما خلطت العناصر جيدا داك البيض ما بقاش يبان نهائيا في الدقيق دابا غادي ناخذ واحد البول واحد اخر اللي غادي نوضع فيه الزبده وماء الزهر غادي نحاول انني ندلك هذيك الزبده بماء الزهر ما غاديش تنجمع لكم يعني بحيث ان الماء ما غاديش يتلاقى مع ماء يعني مع الزبده ولكن تحاولوا انكم ترطبوها باش من تزيدوا الدقيق تجيكم سهله للجمع بالنسبه لهذا العجين كيف ما قلت لكم كينفعكم الكعب غزال حويجات ديال اللوز يعني انا عندي معتمد في جميع انواع الحلويات اللي كنديرها باللوز كيجي رائع النتيجه ديالو رائعه وفوق من هذا الشيء انك تقدري تشكليه يعني تقدري تحكمي في العجين تشكليه كيف ما بغيتي يعني كيعطيك واحد الطوع في اليد ديالك كيجيك ساهل في الخدمه ديالو هنا بعد ما رطبت الزبده جيدا وهذه المرحله ضروريه كنبقاو نضيفوا الدقيق ديالنا اللي كنا مجدينه بالخليط ديالو بالتدريج حتى كنوصل نحصلوا على عجين متجانس بالنسبه هنايا اللي شافت بان الدقيق اللي كان عندها ما قدهاش كتقدري تضيفي القليل من الدقيق لجمع الخليط الا كان عندك الخليط غير متماسك وان شاء الله اخر الفيديو غادي تشوفوا القوام ديال العجين ديالنا كي غادي يجي كيف ما شفتوا معايا هنايا ضفت القليل من الدقيق باش نجمع العجين ديالي تقدري تحتاجي تقدري ما تحتاجيش على نوعيه الدقيق هنا كيف ما شفتوا النتيجه كانت هذه هي النهائيه بعد ما آه، جمعتها ما كندلكهاش نهائيا كتجي طايعه في اليد وكتجي سهله الخدمه ديالها تقدري تخدمي بها مباشره قد ما عاوتاني تقدري ديريها تحتفظي بها في الثلاجه وكتخدمي بها النهار الموالي نتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم المقادير آه، بالتفصيل او لا بالغرام غادي نخليها لكم في صندوق الوصف لقاؤنا يتجدد ان شاء الله مع فيديو جديد افكار جديده ووصفات جديده وعواشركم مباركه